Hi guys, okay so hari ni kita memancing lagi ya. So hari ni inilah kita punya spot Sekarang kita berada di PD ya, Port Dixon So nama dia panggil apa lah, apa PD, apa lah lupa lah Nanti saya update kat description di bawah lah Tapi ini memang di Port Dixon Kerana dah kumpau banyak kali ya. So kali ni kita ada kolam besar ya ni Ah, So kita bagi tengok kolam sikit Ha, kolam ini besar So bayaran kolam RM20 Untuk sepanjang hari Boleh pancing sampai lebam ah. So dikatakan banyaklah ikan di sini So that's why kita datang Pada hari ini ya. So takkan kumpau Tapi kolam ini dia kolam bayar-bayar RM20 sehari Lepas tu uh, ikan timbang lah Jadi, Kalau anda nak ikan Anda kena bayar lah Uh, bayaran ikan uh, baung dengan talapia RM15 sekilo dan ikan yang lain tu RM10 sekilo. Okey, so ikan yang lebih daripada 2 kilo tak boleh ambil. Uh, ikan yang kurang daripada 2 kilo boleh timbang lah. Dia punya kaunter di depan sana sebenarnya. Depan hujung sana kita masuk daripada sana. Dan ini dah consider bahagian belakang. Uh, kolam dia besar lah dan di belakang sini sekarang ada pertandingan lah ada pertandingan memancing. Uh, kita tak joinlah pertandingan, kita pancing di sini saja. Alright, nanti kita uh, cerita di bawah lah. Sekarang kita nak pergi ke bawah. Okay. Uh, okay guys, okay guys. So nama dia PD ya, uh, Portation Fishing ataupun PD Portation Fishing lah. So uh, ni lah. Dia ada tulis bermula jam pukul berapa, bayaran berapa, terdapat 12 spesies ikan, uh, dapat ikan apa 3 kilo ke bawah kena dibebaskan uh, kalau nak timbang uh, itulah harga dia ni detail semua lah. alright hari ni saya bersama dengan asing ah bersama dengan asing so antak boy dia pergi pancing tempat lain ah dia busy sikit so hari ni kita pancing lah sekarang tengah masih set so ini kolam dia kolam dia memang besar lah macam panggil lombong pun ada lah dan dia masih lagi baru lah Di sini dia masih lagi dalam pembinaan sikit lah So ikan memang banyak Dan kita tengoklah hasilnya macam mana ya Alright lanjut Let me Strike. Wah, kita pakai ultra light set lah. You tengok joran ah. Oh. Boleh bengkok itu macam oh. Ikan apa? Talapia. Talapia tak besar lah ni. Oi. Wah, yang kita gram dulu lah tu. Ini eh, dia. tak tahu. Ini dia kau yang 收住先咯，打拉边可以嘛？Okay, strike pertama hari ni lepas 10 minit macam tu lah kita sampai. Okay, kita simpan dulu. Ni ikan timbang ah. Kalau nak kita nanti baru baru decide lah nak kata nak. Simpan dulu dalam jut. train je ya. Ok ikan tengah main-main di sana Tahu lah ikan apa talapia ke Sanghai Strike lagi Ikan kedua Yo, Macam best lah Ya. Oh, Ini dia 回媚月。哦，紫拉万，紫拉万个鸡，一点屌爆回啊！Strike ya. lagi ikan ketiga ah. Hari ini kita tak kumpau ah. Jauh yo. So, Lucas Club. Wan Yu ah. Semua kecil-kecil ah. Fiquei risau. Cruz! Lah. Oh, strike lagi ikan lagi. Ini yang ke berapa lah? Empat lah. Nah, ini besar sikit lah ni. Oh, uh, shock layan. Kita pakai ultralight set lah. Ah, best je. Eh, kena ni. Oh, hung mi à Lan à. Ồ, kita dapat ikan bawang ah. Bawang ni. Kau pin hung mi hung dia. Kau pin mi hung dia. Hai, pin pin. Hai, dia ha ke gitu. Ah, ah bawang, bawang kita dapat bawang. Ah, bawang. Alright. Ini yang kita cari hari ni. Talapia besar dengan bawang. Tak <laughs> ada saim eh ha, Dua Dua joran ah Sebab saya bagi asing kontrol saja. Nanti sampai dia penat Baru saya main Sekarang dia kontrol Seorang kontrol dua joran ah Berpeluh-peluh <laughs> Dua-dua lah ikan Main-main sekarang Tengok mana slide dulu Kolam ini consider ikan banyak lah tapi masih tak dapat lagi yang agak besar lah sekarang dapat pun sekilo sekilo lebih tapi memang consider best lah tak adalah kumpau kan boleh layan-layan sini pun tak ada had masa boleh main je satu hari lah orang pancing sampai lebam lah a few moments later alright strike lagi sudah slow sikit Tadi setiap 5 minit 10 minit naik ah. Sekarang uh, dah lepas 20 minit macam itulah. Ah uh, Seng apa perasaan lah Seng? Okey ah. Hmm. Ada mantap ah. Tak ada mu. Bau. Bau ah. Oi oh, kau kau mu. Lau. Hong mei ya, mai. Mai. Jina lah. ambil saut dulu. Baung kita ambil. Baung. Hei bawang jangan lari lah sini jangan malu. Alright. Hồng mi ya, vẫn điều hồng mi đấy một thùng thầu riêng cầm giỏ là mày. Uh, licin. Sekilo lebih lah ni. Nemu. Mzuri kau. Kem được rồi. 呢、這个闸好大啊！你睇下，佢嘅嗰个倒闸。Okey, bawang kedua hari ni eh. Ya. Bawang yang kedua. Saiz-saiz sedap lah ni. Bawang kita tapau. Nah, dia main-main lagi eh. Ikan. Nampak ah, coran. Ha, ni. Tu. Dua-dua sekarang. Boleh double strike lah. Ya? Kita tengok asing macam mana main dua joran lah. <laughs> Kalau ada peluang. Ha, dua-dua pun ada ikan ah. Asing, strike ikan lagi ya. Saya pergi kencing. Kita <laughs> strike lagi. Dalam masa saya pergi kencing tu nampak macam besar ah. So kita pakai ultra light sana ah. Nampak sangat besar <laughs> Double strike <laughs> Oh yang itu tak kena Ingatkan double strike oh, Okay Saya nak tengok punya Dia double strike macam mana Okey. Ah, okay apa kali ni Wanju ya Azin Azin Ikan cup ah Cup Cup rumput Ui, nampak macam besar je Tongsan Tongsan lah Sisi kasar je sisi halus ni Uish Ya Okey, berat juga ni huh. Wah, ini ada berapa kilo ah? Ya, oh, leung, leung K lah, 2 kilo lah ni, Alice. mantap ah, strike ikan besar oh, oh keluar jack ikan apa ikan apa geli <laughs> geli dapat geli pula ikan geli ya eh. Meio vaia. Lah. Ini 3 kilo ada. Tak, Dia kau sao dah. Kalau ya kau sao. <coughs> Keli. Double strike lah guys. Nampak baru je buka sudah kena seko keli lagi. Oh, <laughs> bahaya keli. Mantap mantap. Kita try timbang dia berapa kilo ah. Okey doh. Belum ke gay? 2 kilo setengah. 2 setengah. Dengan dong sama. Alah. Tu gua mau kau tak ah, mau tak kan. Alah. Oh, angle yang swipe, double swipe kau pin. Azin Nah Sebelum kita lihat Kita lihat jiran lah nah, First ride sana Ikan apa Ui besar je Hou chi Keli Ya tiu keli Tadi tiu Ya hou chi wan yu Wan yu ya Satu keli Satu Kap rumput best lah Kolam ni juga best lah Ikan dia memang makannya Semua pun Adalah kalau yang pakar kumpau lah Boleh lah datang sini Tak kumpau lah saya rasa Umpan biasa-biasa je Bawa je usus ayam Usus ayam sudah cukup Tak payah banyak Tak payah dedak-dedak semua Okay Hunter ah, ah, strike lagi Baru tadi je Nak sampai 5 minit dia strike lagi besar ah, ikan tu ni Nanti kita tengok ikan Strike lagi Tapi ikan kecil sikit lah ni rasa kecil lah tapi ultralight tu lah wah Bangkok dia cantik dia punya curve kita tengok asing beraksi dengan ultralight set lah ikan apa Ih, geli lagi keli lagi oh lawa 好呀，隔离有点冷，隔离了你。哎呀，banyaknya geli kolam ni. Tapi apa pun mantap lah. dia besar mana. Ini tapak tangan saya. At least 2 kilo ada lah, adalah. kilo lebih 2 kilo lah. Okey, yang kita test punya umpan tadi ya. Ha, ini ada ikan makan sekarang. Tapi dia main-main sajalah sementara ni. Tengok ikan apa yang kacau. Hmm, dia tak mau pula. Yang sebelah sini usus ayam Sudah slow sikit Dia punya masa makan tu Tapi masih lagi lah dia sambut Cuma tak adalah macam awal pagi kita datang lah 5 minit, 10 minit naik ikan Okay, yang lemparan kali pertama dah habis lah Dia nak makan sikit, so dah habis Sekarang kita buat yang Cik yang kedua, kita try lagi Nanti kita hantar lagi yang kedua Ada ikan makan lah Cuma tak lekat So umpan ni Consider okay kot So <laughs> bau dia memang sedap lah Bau dia memang sedap Alright kita tengok Tunggu lagi Okay sebab Tadi kita dah tukar mata kecil lah Dua mata Sebab dia asyik curi makan aja. So sekarang kita dapat yang ni ha ni. Kita pakai dua mata ah. Ha. Umpan merah tu umpan baru yang kita nak test. So consider berjaya lah umpan ni. Ha, kita terus try lagi. Ini kecil kita lepas. A few moments later. Okay guys, so kita tukar kolam ah. Ini kolam yang kedua besar sebab sana dah panas teruk ah. So kita datang sebelah sini. Ada pokok tapi banyaklah banyak orang dah ambil pot so kita sini saja dual dan dah set ni nanti dapat ikan bolehlah tengok sikit so kita tunggu masih lagi menunggu tak ada mau kamu kok lam sai ka mau jom diung oh mereka lawat lah lai do mau oi kiu mau selawat ngaudu요 mày xịt lẹ cái gì mấy ngâu, ngaudu không vậy à ngaudu đi xài cá rồi mấy quỷ rồi dù dù dùng công chi rồi chỉ là quá chạy đi xài cá tiêu đó thì điều xem khe hồng mì thì bao hồ phi pin đó đi A few moments later Hi guys, okay So dah pukul empat dah Kita nak balik lah uh, Ikan banyak juga Tapi ini kolam yang lain Ini kolam yang lain lah So ikan kita letak di depan Tak ada banyak, baung dua ekor Yang lain telapia dua. So yang Yang balance nya uh, ah, Kita target pacu Target baung ekor merah Tapi tak dapat lah So uh, Macam ni sajalah uh, Sekarang kita nak pergi timbang ikan So dah lepas timbang tu kita balik lah Alright, tu saja Okay, ini hasil kami hari ni eh. ya Yang kita nak bawa lah Talapia 2, bawang 2 Uh, ah, ini member sebelah dapat bawang-bawang. <laughs> Thank you.